Bago natin simulan, i-click muna ng subscribe button at isabay na din ang notification bell para updated tayo kapag may bago tayong upload na video.